Seyid Əzim Şirvani Qafqaz müsəlmanlarına xitab İxtisarla Əssalam ey əhali Qafqaz Ey rəisani sahibül ezaz Əssalam ey güruhu xeyri əsər Millətin qeyrətin çəkən kəslər Dad fəryad ey güruhi izam Oldu zaye bu milləti İslam Günü-gündən zəlil-i xar oluruq, möhnəti qüssəyə düşar oluruq. Bu qədər dərdi kim olur hadis, ona bielimlik olur bais. Bir bəladır bu dərdi nadani, ki onun elm olubdu dərmani. Bu təəccübdür ey güruhi bəşər, bir kişi yatsa, naxoş olsa əgər, axtarır bir təbibi danadil, ta ki səhhət ola ona hasil. İndi naxoşdu milləti İslam, ona lazımdı eyləmək əncam. Dərdimizdi bu dərdi nadanlıq, ki tutubdu bizi pərişanlıq. Qeyrilər etdilər tərəqqi tam, qaldı zillətdə firqeyi İslam. Hər vilayətdə var 5-10 kəsabə, 50 min seyyid-i axund tələbə. 50 dərviş, 50 mərsiyə xan, hamının sözləri tamam yalan. 50 min süxtə, 50 min sail, 50 min hoqqabazi, naqabil. Hamının fikri xalqı soymaqdır, quru yerdə bu xalqı qoymaqdır. Xalqa bunlar bunu qurublar dam, bir bunu anlamır bu qövmü avam. Bizə qeyrilər eyləyir töhmət, Çün tərəqqi edibdi hər millət. Gərçi var iş qanan kişi tək-tək, əksəri xalq avamdı bişək. Bilmirik biz hədis mənasın, qanmırıq əhli şər fitvasın. Bixəbər olmuşuq şəriyyətdən, başımız çıxmır elmi hikmətdən. Kəsb üçün Həzrəti Rəsulullah dedi, əl-kəsibu Həbibullah. Zinəti şəxsi elmi ürfandı, elimsiz şəxs misli heyvandı. Çünki var idi bizdə nadanlıq, bizə üz verdi çox pərişanlıq.